gennyn ni dau cwch gwenyn yn Ysgol dwylas. Mae gennyn ni filoedd o gwenyn. Dwi'n treulio lot o amser hefo gwenyn. Mae'n dipyn bach yn anodd i cadw gwenyn, oherwydd mae'n ni'n gofod mynd at nhw fel bob wythnos i gweld os mae um, fan hynnes dal yna ac os mae, um, mae na wau yna. Um, i gwneud fel gwenyn eraill. Fi ddim yn ofyn gael ei pigo. Dwi'n lycio'r gwenyn. Um, dwi'n gwybod bod fa gwenyn ddim gael chi hedfan yn uh, glaw a os mae um, y frenhines yn ffio ffwrdd gyd yn nhw dilyn ni i nedd gwahanol. Um, pan, pan mae gwenyn yn marw, um, nhw'n taflu nhw ar y haif um, i'n cadw fo'n um, daclus. Ti'n cael mel gan y gwenyn oherwydd maen nhw'n pollinatio a bob dyn um, neis yn y haidd nhw. Maen ein bita a mel, maen ein gwerthu fo yn y siops. Pan mae gwenyn yn picio flod blodau a gael polyn o'r nhw. Mae ni ddim jyst gwneud mel, mae um, nhw yn cario y polyn o'r blodau a hedfan i plantio ffrwythau a llysiau um, i bwyta. A os mae gwenyn um, ddim wedi existio, mae um, pobl ddim yn existio hefyd. Ti yna'n lle ti mwy worciau a mwy o blodau i fan nhw gallu nôl bwyd yn yr haren pan maen nhw ddim yn glawio a, oherwydd maen nhw ddim gallu ffio yn y glaw. Um, mae ti gorau rhoi icing i'r gwenyn oherwydd os maen nhw'n mynd rhe oed mae nhw isio um, um, bwyta oherwydd mae nhw'n marw. Cofiwch gwisgo basics.